Thank you. Thank you. Balitsan? Ano ba Balitsan? <laughs> oh, mag-auto! <laughs> SMA 1 sedang menghitung uang sumbangan untuk bencana alam di Lombok. Berapa berapa ini? Yang itu ya, 10 ini 10 10. Ini 10 10 sudah 1 juta. Iya. Komen Ya anak-anak tetap semangat. kami dari Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Wengapu dalam kegiatan penggalangan dana untuk keluarga di Lombok. Inilah berkat yang telah terkumpul, semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Lombok.